ဘောလုံးဘောလုံးအဲ့တက်ကောင်တော့တိုက်လာတိုက်လာတိုက်ကာကာကာကာအိုးခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မှန်တာခေါင်းနဲ့မှန်တာရောငါလူမမက18ကောင်ဒမ်းမေ1900ကျွန်တော်6ကောင်နဲ့ဒမ်းမေ1550 မန္တလေးပွဲသေးရောက်နေစီပဲငါတော့အများကြီးပဲမန္တလေးပွဲသေးနမေကြီးတော့မန္တလေးပွဲသေးစေးမြေ29 29 29ပါလေရမရှိရရမရှိရအဆမ်အဆမ်ကန်အလိုမပကမကမင်းတမကြားရအောင်နော်ချားတယ်ချားတယ်အော် ငါအောက်ကိုပြန်ကုန်းလိုက်တာကိုငါပင်သေးတယ်ငါတော်သွားသေးတယ်ဒီဥပ္ပုပ္ပလာပေါ့ချိန်သုံးပါအကြီးဆော်ရနီတင်မယိုโอเคတင်ပြီးပါဦးကြောက်ပြီးဆော်ရနီအခုအယူကအေးပစ္စည်းပစ္စည်းပေါ်ရအားတော့မားတော့ဟိုနဲ့အမားတော့ရနေ Thank you ဟိုမဖဲလို့တက်တယ်ကြောက်ကလည်းဒါတက်ကမဲကမဲကငါရှိပါ

đây đây đây bốn luôn bốn luôn anh bắn tắc cầu nọ chạy là chạy là chạy là tắc cầu nọ tắc cầu nọ tắc cầu nó được không à tắc chứ à bốn chứ à bốn chứ mày bốn chứ mày bốn mày tao này ubi ubi mày tao này ubi mày tao này bốn bốn bốn bốn mày cao bốn đây anh mày bên nào, bốn này show đi lên đi lên တာဂါကြီးอ่ะကိုတာဂါကြီးမစွာဘယ်နဲ့ကိုတာဂါကြီးမစွာဘယ်နဲ့တော့9ရက်လား6ရက်လား9ရက်9ရက်အဲ9ရက်လက်ကတော့မကြသေးဘူးနော်9ရက်မို့6ရက်ဟာ22ကို30 30 1 2 3ဒီနေ့3ရက်မြောက်6ရက်မြောက်ဟုတ်တယ်9ရက်မို့အဲအေးအေးအေးအေးအေးရဖေးဦးစီမှာရှိရယူလာရအာဒီမှာပေါ့ဦးအေးဦးကြည့်တာဦးအေးဦးကြည့်တော့မယူတော့ကျွန်တော်တဖူးနဲ့ပဲပြင်ပါဦးပဲကျွန်တော်တဖူးနဲ့ပဲပြင်ပါဦးတိုက်ခိတော့ Taki no. Ayo lo, ayo lo so. Taki ngó này mày. Taki tè đi, Taki. À, à đi pì lại hả? Đi vãi rồi. Mày ngà phèn chạp mày. À, u pì à, lấp quên à bia, bá bá lên luôn. Phèn chạp mày mày, chạp mày lại u pì. U pì phèn chạp mày, em mà u pì tè mày, em em tè tè. မင်းကဘာလို့ငါတို့ဘက်ကိုမလာဘူးငါစဉ်းစားပြောလို့မရတာဟုတ်ပါတီပါကျွန်တော်မင်းเนี่ยပေါ့အမားရပါလေအမားရပါအဲ့ဒီတော့ဘိန်းအဲ့ဒီတော့မင်းအောင်မှာနှောက်အောင်ဟုတ်တယ်3 3အောင်ကြမှာ3အောင်ကြမှာ3အောင်ကြမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါသိရ3အောင်ကြမှာဟုတ်6ရောက်လေငါတို့က3ရောက်သူတို့3 6အဲ့ဟုတ်တယ်6ပါမကတတ်မလားတတ်တတ်စော့မလားအချောက်အကောင်လေ3အောင်ကန်နေမလားမသိကန်ပလန့်မယ်ကွာမင်းရတယ်ဖုတ်မှာပေါ့မင်းရတယ်မင်းရတယ် အိမ်ပြန်အိမ်အိမ်ပြန်အိမ်ဒိုးစကုန်းနဲ့အိမ်ပြန်ခဏလေးအဲ့ဒါတကောင်တော့အဲ့ဒါတကောင်တော့အာမကရောငါစပတ်အာဘက်ကဲမေးလေဘက်ကဲနောက်ဆုံးကြည့်လေမကထိကြည့်ကြည့်မကလုံးရပါလားအဲ့ဒါတကောင်ပဲကြာမကတကောင်ပဲကြာမတကောင်ပဲကြာမလာလာနော်လာလာလာတက်တက်တက်တက်တက်မလေးတက်မလေးတက်ေးတော့လုံးမကားပဲရိုက်ပါတော့ကွာ တာဒါမစ်ဒါမစ်ထွက်လာရင်ကြည့်တာဒါမစ်ထွက်လာရင်ကြည့်တာ nice အော်ငါအန်ဖိုးကြီးကောက်ချမိတယ်ဒီငါနဲ့တင်ရတယ်တင်ဖို့တင်ရမင်းတင်ရမှာမင်းကမင်းကပုတ်တာအဲ့ဒီမင်းရှိမှဒုံးမြင်ပြီးဆိုင်ရဲမောက်သွားတယ်တက်နိုင်ဒီမှာအမားပါတယ်ရောပြန်ပြီးတော့မားပါတယ်ဥပေကျွန်တော်ကောက်နေပြီကောက်နေပြီဥပေကျွန်တော်ကောက်နေပြီကိုမြင်လာဥပေအဲ့ဒါလေးပြောတာဥပေကဖေးချောက်လောက်ပဲသိတယ် 嗯，哎，老魏了，老魏，哦，冇冇，我呢，我啊，西瓜，我呢，出来了。ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဟိုကလေးနဲ့ကွာဟဲ့ကမှန်သွားတယ်ခေါင်းမှန်သွားတယ်ခေါင်းမှန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဖြတ်ထိပြီးတော့အပြစ်တော်လည်းခေါင်းခေါင်းတော့သွားတယ်ခေါင်းမှန်ပြီလား Lắm mày đảo đi chơi. Cái biển à. Lại mày đảo cố mày cố mày cố mày. Lại lại lại. Vây vây vây vây vây vây vây vây vây vây vây. Ra đi, ra đi là. Ayo ayo ayo Ôi, mày đảo rồi, làm về, vậy? Ubê. Hakame, hakame. Kelo ya, kelo ya. Hakame, hakame, hakame, hakame. Halame, halame. Nakame, ai name ni no? ငါပြေးခဲ့ပါငါပြေးခဲ့ပါငါပြေးခဲ့ပါအာတက်လာလေတက်လာရေခောက်ပါတက်လာရေခောက်ဟိုနေကားနဲ့တက်လာဟိုနေကားနဲ့တက်လာဥပေဥပေဥပေဥပေဥပေဥပေထောက်ပါဥပေထောက်ပါကြောင်းကြီးထောက်ပါဥပေကားနဲ့လာနေဥပေကားနဲ့လာနေပြီမသွေးမသွေးမသွေးမသွေးမသွေးနော်မသွေးနော်မသွေးနော် ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ကောင်းလားတက်လားတက်လားတက်လားတက်လားတက်လားတက်လားဟက်ရှော့ပဲမင်းကောင်းပွင့်တော့ပဲမင်းနင်တို့ကိုယူရမှာဗောဆောက်ယူလေးရတယ်ဆောက်ယူလေးဆောက်ယူဘလာဟုတ်တော့ပြောဘလာဟုတ်တော့ပြောနော်သုံးកောင်နေဟလားမကောင်းနေပဲဖြစ်ပြီနဲ့ကလင်းကလင်းကလင်းကလင်းနဲ့နေမှာဟာနေပြန်ရမယ်ဘူးကငါကားပါလာပေးကကွတ်တိပဲလားကားကားအော်ကားဘီးပေါက်သွားပြီလက်ပြုတ်ဟာ လာမလားလာလားရစီလို့ရစီလို့ရဥပဒါဥပဒါဥပဒါစီလို့ရသေးလားတော့ဇုံထဲကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဥပ္ပိဇုံကအမေရိကန်တော့သွားအောင်ပါဥပ္ပိဟာသွားပြီတဲ့မှာဟိုအတော့အချိန်ညားရရပေါ့ဇုံအတော့အရင်ဆုံးလာလို့ကွာအချိန်ညားရရအစီရဒါရရမကောင်းဘူးဟာပုံနေရပုံကောင်းဆိုတော့နေရပုံကောင်းဆိုတော့အားရအားရကားကြီးလေကားကြီးလာလေအဲ့ဒါမရောက်နေပြီအဲ့ဒါမရောက်နေပြီအဲ့ဒါမရောက်နေပြီဟိုင်ကောင်းတယ်ဟိုင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုင်မကောင်းရလို့ là chú về cấu đây nha rồi xong mà vào ha cha mày rồi đem xương có ông có chồng này kìa để đi ờ. nói đi chồng e ra biết mà cậu mình xí ấy rồi mình bông bị bảo là ngon ai không không phải nè không chỉ là hi <laughs> à đúng rồi ta biết rồi giờ khuya đi <laughs> Enes yapıyor, đi yapıyor. İma İma. Ka ka ka ka ka. Ô, có đi, có đi mày này, có đi mày này nhá. Ô, mà các khuyên cái này cùng nhau hoa là quá. Yo, mà các khuyên cái này cùng nhau à là solo. À, Tí mà các à à, quá, khuyên cái này. Ờ, chỉ cũng đi mà. ကွာဟုတ်တယ်ဥပိကျွန်တော်လည်းပြစ်တာနေတာမဟုတ်ဘူးလေဥပိနေမို့ကျွန်တော်လည်းပြစ်တာလားတီတီနဲ့ကတ်တော်ငါလူမမကခွေးကနေအကုန်ရပါအလူမမကဆောင်း OB ရမင်း OB ရမင်းမကိုင်းနဲ့သွားအဲ့ခွေးရအာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘလဲခေါ်ရဒီမှာကားခေါ်တာကားခေါ်တာဘယ်နာမောဟာအနော်ရောက်လာပြီဥပိကိုင်းမဥပိလာဥပိလာဥပိပြန်လာဥပိပြန်မခဲ့ဥပိပြန်မခဲ့ဥပိပြန်မခဲ့ mà được chứ, mà cả, mà cả chứ mà được chứ. Giờ thì nó coi hắn này đó, rồi hắn này đó, rồi hắn này đó. Mà cả, mà cả mình nói đâu. Ờ, đi chết à về quá, đi cái đi chết à về còn tôi kệ đi. Tao tôi kệ mà. Dạ này, dạ này. Ôi bây giờ, ôi bây giờ, ôi bây giờ, ôi bây giờ, ôi bây giờ, ôi bây giờ. Xong này, xong này, xong này, nó còn bên nó còn lúc yếu là lì. Ôi bây giờ nó xong của con mà nó, ôi bây giờ nó mà nó. Lá đi, lá đi, đâu bây giờ lá đi. Kệ qua đi. Kệ qua đi. Ôi bây giờ, ôi bây giờ. Mark the location. Kệ mà. 完了完了！在了在了，被发呀，他是被发呀，bro。啊啦，打起变他比，打起变他比。呀，我们搞我们别自己搞，我们别自己搞，就弄 game 呗。啊啦啊啦！要赢啊！我拼别多了，我我牛啊！别，要你讲那 blue 让 blue 让要不了嘛？哎呀，哎，老俺都现在我们拼的就嘛，哎，ဟုတ်တယ်ဘောဘောလုံးနဲ့ဘောလုံးနဲ့ငါတို့နဲ့ငါတို့ရှေ့ကောင်နဲ့ပြစ်နေကြတော့လာနိုင်တာလာနိုင်တာမြင်ရနေပြီတော့ကောင်းလေးလာနိုင်ရင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့သိရနော်အဲဘယ်အောင်ကွာ ဘဂီတန်ဘဂီဘဂီဟုတ်တယ်ငါလည်းကြားလိုက်တယ်ငါလည်းကြားလိုက်တယ်ငါလည်းကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာထင်တယ်နော်ဥပေ Mark the location ဘဂီမောက်ရပါအောင်အာရပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပြနေပြီဟာကောင်းလိုက်တယ်အာရကောင်းလိုက်တယ်4 8လေး Mark the ဟော location. ဆောင်းဆောင်းဆောင်းဆောင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မတကောင်ကတွေ့ရတွေ့ရတွေ့ Help! အမအမဦးဘေးကောင်းလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကြည့်ပါမလေးမင်းအဲ့ဒါမင်းဦးဘေးကိုနောကျင်ရောကျွန်တော်ရပေါင်းမသေးင်းတယ်ဦးဖေကိုနော်ကျင်ရောလက်ပြုတ်မင်းစော်မနော်29မိနစ်ရောက်အရက်မှတ်ပြပါအောင်အရက်ငါ့ကိုအရက် foil လိုက်တယ်ပါ29မိနစ်မှတ်ပြပါအောင်မှတ်ပေးပါဦးပြင်းလို့ကျွန်တော် အာတကယ်တော့တော်လေကောမှတ်ပြီးပါဦးပြင်းလို့လေ Oh my god ပြင်းလို့လေမှတ်ပြီးပါဦးဟာအောင်နေအောင်ပဲဒီလိုမျိုးမလိုက်ဘူးအပါပဲအေးအမအမအမအမအမလို့မဟုတ်တပြုတ်ကို EWN À? Vâng, vâng, vâng, sang sang sang không không không 성도야. 봐봐 봐봐 쌍이네 쌍이네 쌍이네 쌍이네 버스라. 에라 말해 거. I've located the next play zone. mà 말해 거 nó mà nó mà nó 넘어 치네. 넘어 luôn 넘어 luôn 베이로 luôn 베이로 luôn. à mà nó chưa để qua bỏ còn làm thế đại giờ sao mà xô để bó còn làm biển ăn mà còn ăn ai bó còn nếu dòng đi đi đi đi 爆彈啊！呢個。哦，飛路呀！哦，飛路。我抓到嘛！哪呀你？他不不买片的，哎呦！哎，好吧，那我好吧，那我你看好吧，那我。有啊，啱啱知道有啊，vest vest vest 多少了？我看哪里？比較慢些。 အဲပုံနေတယ်မှာတော့လိုက်အိမ်ကြီးကဩမဟုတ်ဒီမှာဒီမှာ level 2ကမှရှိတယ်ဆုံးသွားမှာနော်ဆက်အောင်ပါရတယ်ရအဲ့ကောင်တွေငေါရှင်းအောင်ရအောင်ရှင်းအောင်ကောင်ကိုင်ကန်လိုက်မကဒီပေါ်အဲ့ဗီယက်နမ်ကောင်တွေရဗီယက်နမ်ကောင်ရမနီဖိုဒီအော်တိုနက်ပြနေအော်တိုတင်နေကောင်တွေကဲရအောင်အေးလားကတ်မကတ်မကတ်မကတ်မလားမကတ်ကတ်မမကတ်မကရှင်းရနော်မကပြန်အေးရမနော်မကမျက်လို့မပြင်းနေလေရတယ်လား ရအောင်ရေးပေါ်အောက်ကြီးတောင်းကြီးကပေါ်အောင်ဆိုးတယ်ရပါအဲ့တောင်းကြီးကပြပြနေရတက်ကဒီနားမှာဒီပေါ်မှာလေမကမကမထမကဒီနားမှာမသိဘူးလားအဲ့နားမှာလားမပြောဘူးလေပဲကျွန်တော်အော်ငါ point တောက်ထားတာဟို okay ပါလို့မကပြီးပြီအပြီးပြီအဲ့ဒါပြီးရောကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်မသိမသိလားမသိလားမသိရမို့ ကြီးပါဥပ္ပေလားဥပ္ပေလားဥပ္ပေလားမချက်ချင်းထောက်ပင်ရတယ်နှစ်ကောင်ကြီးကွာဩတကယ်မသိပါဘူး sorry ပါဗျာ hello hello hi ပါဗျာအခုထွေးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဗျာဗလာမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်မြိုက်တဲ့ကြွာလို့ပဲမင်္ဂလာချမ်းဒီပါဗျာအားလုံးပဲကြွာဟာခင်မချင်တယ်ပြန်ကြွလိုက်ပါလေအားလုံးပါဘာပါဟာကြီးစော်ရှိတာလေဟာရှိညမရှိမပြစ်ရှိမပြစ်ဥပ္ပေဥပ္ပေမကောက်ကူပြီးလာရောပလုံးနေတာကွာဟိုကောင်ချီ ပြင်ပါတကောင် nice ပြလိုက်ပြလိုက်ဦးဆဲမစီလူရှိလားမရှိဘူးဆုံးရတယ်ကွာမကဆောက်ခုနကတော့ရထားတယ်ကွာတကောင်ခုနကားတွေကိုကားတစ်စီးလုံးနဲ့ရပါတော့မကဟမ်အဲ့ဒါဆော်ရတော်ပြီလေโอเคဒီကြောင်လုံးမှာကြောင်လုံးမှာอืมဦးထောက်ဗျာကျွန်တော်လေကောင်းလာလေကောင်းပါလေဗျာတာတီးရေโอเคပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့မယ်ရှယ်လေးရှယ်ပေးကြအောင်နော်ကျွန်တော် public share လေးတော့ရှယ်ပေးကြပါအောင်ဗျာအသေးလေးဓမ္မလေးလက်အောက်မှာလေးတော့ပေးကြပါအောင်အားလုံးတူတာကားနဲ့ပေါ့ဒီတော့တိုင်းပဲမရတော့ဆော်ရှိရဲ့ကောင်တွေပါခေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆော်ရှိရဲ့ကောင်တွေပါခေါ်လာမကာရေးမကာရေးဒီတော့တိုင်းဒီတော့တိုင်းမင်းခွေးကတားတယ်မကာမင်းအနီးနားပဲခေါ်ပြရအောင်အဲ့ဒါ pro pro pro pro နေရ okay from the mountain nice ရမကာမင်းဒီကအကောင့်နဲ့ဆက်ချောရလိုက်နေရအောင်မကာ there are enemies nearby ။ဒါဒီကျတင်းတော့ stream on okay stream နေနော်။ရလိုက်ပြတဲ့တာကြီး okay ပါ။တာတီးပါဟာ okay အဘွား။ Nice မက။ဟောမကရေး။စမူကြီး။လာချမလာချမဝါတော့မဟုတ်တယောက်တယောက်ဆိုတော့ရတော့လာဆောလာဆောလာဆောလာဆောလာ is is is စေးစေး ကျွန်တော်တို့18ကောင်1900ပြီဟမ်18ကောင်ဒါပေမဲ့1900อ่ะဘာလူမကလက်ပိတ်တာ18ကောင်ဒါပေမဲ့1900တော့တကောင်အတွက်ကျွန်တော်ဒါမေးသွားရှိုးလာမှာခဏကျွန်တော်ဒါမေးတော့များပါခဏလေးကျွန်တော်ဒါမေးတော့များပါကျွန်တော်မိန်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကီးမကပဲကုန်ရတာဆိုဟုတ်တယ်မိန်ထဲမှာပြတော့လည်းသူပဲကုန်ရတာသူကဖွေးခန်းနဲ့ဆိုပြီးကားပေါက်တာလေကားကားတစ်စီးလုံးနဲ့သူရပါလေးကောင် ဟုတ်ပငါလူမမက18ကောင်ဒမ်းမေ1900ကျွန်တော်6ကောင်နဲ့ဒမ်းမေ1550လီ